Well, in terms of hearing Jesus's voice or the Holy Spirit's voice. Acerca de escuchar la voz del Espíritu Santo de Jesús. Uh, Jesus says in the Course in Miracles, it's, it's very rare in this world. Jesús dice en el curso de milagros que esto es algo muy raro en este mundo. And yet it's the goal. Y, y aún así es la meta. And so we are to desire that and to practice that. Entonces tenemos que desear eso y practicar eso. In my case, what I did was I made a prayer. En mi caso, lo que yo hice fue hacer una oración. And I just said, reach me. Y yo le decía, ven a mí. Uh, reach me any way that you can. De cualquier manera que tú puedas. Uh, even if I can't hear your voice, uh, use my dreams, use my imagination. Aunque no pueda escuchar tu voz, utiliza mis sueños, mi imaginación. Use the people in my life. Las personas en mi vida. Use the animals. Los animales. Use the, the songs on the radio. Las canciones en el radio. Uh, use the billboards on the highway. Los anuncios en las carreteras. Uh, uh, bumper stickers on the cars. Los eh, anuncios en los eh, los say, carros, yes, use las calcomanías en los carros, Just please reach cosa. Me. Tú solo llega a mí. Yeah, because my desire was communicate with me. Porque mi deseo era comunícate conmigo. Catch my attention. Capta mi atención. And actually that's a very good prayer. Y esa es muy buena oración. Because then I started to notice I was getting messages all over the place. Porque entonces me di cuenta que yo estaba recibiendo mensajes en todos lados. I was in university for 10 years. Estuve en la universidad durante 10 años. So uh, sometimes I would take notes and, and start to uh, journal. Y algunas veces tomaba notas y escribía un diario. And sometimes messages would come through the journaling. Y algunas veces los mensajes llegaban a través de esa escritura en el diario. And then I said, what about uh, if, if I go through the library Y luego dije, bueno, ¿y qué pasaría si voy a la biblioteca? I have a prayer. Oro. Ask a question. Hago la pregunta. Stop. Grab a book off the shelf, any book. Tomo un libro del estante, cualquier libro, lo abro. Ah, y I got my answers. Ahí están las respuestas. Even that way. Aún de esa manera. And it started to come in more and more ways. Y empezaron, a llegar de muchas otras maneras. And then I came across uh, A Course in Miracles. Y después llegué a un curso de milagros. And for about two and a half years, I read the book for eight hours a day. Y durante dos años y medio leí el libro durante ocho horas diarias. But I didn't necessarily read it chronologically. pero no lo leía cronológicamente. I would have the book in my lap and I would pray, el libro en mi regazo, ask a question, hacía una pregunta, lo abría, and get my answer. y allí estaba mi respuesta. And it happened over and over. Y pasaba una y otra vez. And I would be so excited by the answer that I would read on. Y me emocionaba tanto con la respuesta que seguía leyendo. So it was a very direct, like a communication. Así que fue como una comunicación muy directa. And one time I was feeling a lot of resistance. Y una vez yo sentía mucha resistencia. And uh, I was kind of uh, unhappy and grumpy. Estaba muy infeliz, gruñón. Uh, but I said, uh, what do you have to say to me? And I opened the book. Pero dije, a ver, ¿qué tienes que decirme? Y abrí el libro. And I looked and said, When you find resistance is high, y luego decía, cuando tú encuentras una alta resistencia and your dedication is weak, y tu dedicación es débil, you are not ready. No estás listo. I went, okay. I closed the book and went swimming. Y cerré el libro. You have to be light with yourself. Tienes que ser ligera contigo mismo. To receive the answers, but not to force. para recibir las respuestas, pero no forzar nada. pero después de esos dos años y medio de ocho horas diarias, Tuve conciencia de ese eh, eh, corriente de pensamientos en mi mente. And Jesus said, "Yep, this is me. Y you Jesús can hear me dijo, now." Sí, ese soy yo. Ahora me puedes escuchar. And he wasn't saying, saying things like, I will love you forever, or stuff like that. Y no es como que me decía, te voy a amar por siempre, o cosas de esas. You forgot your keys. O se te olvidaron las llaves. Call so and so. Llámale a tal persona. Go visit so and so. Ve a visitar a tal persona. Very specific. Muy específico. And also I love you. Y también te amo. But it it made my life so much easier. Y eso hizo mi vida mucho más fácil. Thank you.